因为我今才学，啊，这要是早一点来，这下面叶子就都是红的了，对吧？嗯，可以还有。 Amen. 的情人，是我永远怀念。 有。 如果春天在这里，你还要唱歌。 beautiful, very beautiful.